pasa. Esto es lo que pasa. No aguanto más esta mentira Vivimos en un mundo condenados con la envidia Por no tener cojones echarle huevos a la vida El camino fácil es su mejor salida Se trata de esfuerzos, de bajadas y subidas Similar y mejorar con experiencias conseguidas No llorar ni correr como niñatas consentidas Es hip hop, callejuelas escondidas Donde niños hacen tratos para mover la mercancía policías nos acusan de delitos de la cercanía. Ellos son los que extorsionan, manipulan la ciudadanía. Marionetas de un opresor que nos quiere sublevados. Bienvenidos al estado de los desterrados. Los ricos nos usan como ganado para su bien y su agrado. Tener café preparado, no me limito a lo superficial. Creará un daño moral, ni en tu peor pesadilla podrías imaginar. La buena gente es difícil de encontrar, pero fácil de perder caminos que se tuercen como hojas al caer No me pienso detener, que me tendrán que retener Entretenerse en perder el tiempo, ver las tardes caer Sigo solo en mi cuarto, por poco que ganar RS para siempre, del eje el renacer, el despertar Cuando se juntan todas las ratas, a los gatos miedo les da Son cruces de mirada que quedaron en nada Cruces de mirada que quedaron en que quedaron